弟兄姐妹们，大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师。这样，星星若没有行为，就是死的。我信，故我行。今天第四讲，神要对你说什么？ 有求必应，信仰的一个重大的因素，是因为人是非常的有限，所以当有限的人他在面对人生各种的困难问题、需要压力等等的时候，啊，当然第一想到的是什么？就是找到一位是无限的神，啊，这个无限的神呢，就是说。 哎，我有什么困难、需要问题的时候，我来向他求，然后呢，他就应遇我，他就帮助供应着我。啊，说实在的，那十之八九的宗教全部都是围绕着人的需要来到找神，然后满足自己的需要。所以今天的题目呢，有求必应。哎呀，当然。 很多人都非常喜欢啊，甚至有一些宗教，他们的神呢就是叫做有求必应的神，所以人人都很喜欢。而这样的有求必应的这样的一个神呢，啊，人要拜，人要找，人要相信啊。那今天我们在这里就要问基督徒，你是不是在找一个有求必应的神呢？那。 今天的经文，我们来看看。你们中间若有缺少智慧的，应当求那后赐于众人也不测智人的神，主就必赐给他。只要凭着信心求，一点不疑惑，因为那疑惑的人就像海中的波浪，被风吹动翻腾。 这样的人不要向同主那里得什么。心怀恶意的人，在他一切所行的路上都没有定见。那五到八节里面，那假如是我们没有意外，大家都应该可以注意得到的，就是他在讲的，就是有关求的事情。五节应当求，然后第六节只要凭着信心求。 <laughs> 所以这里就很明显的就有关求的事情了，而特别在这里他所讲到的求的是呢，求那后赐于众人，也不特制人的，所以呢，那你尽管来求，因为他会后赐于众人，然后说什么主就必赐给他，然后呢还不够的话，他就告诉你第六节说。 你不但如此，你只要凭着信心求，你不疑惑的话，不要好像那这个海中的波浪又起又落啊，那也不要好像风这样，哦一大一小啊。你只要是凭着信心求的话，那你不疑惑的话，也就必会赐给你。 季节海神的告诉你说呢，那你不要心怀恶意呀，啊，你只要是有专心啊，你专注于神的话，你大胆的求，那神也赐给你。所以这个经文里面是不是在告诉我们，哎，你信的耶稣基督就是有求必应的神呢？你只要。 凭着信心求，你只要专注的求啊，其实你所要的都会得到应验呢。那当然，我们啊话在前提已经讲了，其实十之八九来到信仰的人，很多因素都是说什么，我就是要找一个有求必应的神呢。当我面对困难问题的时候，我能够找到救生圈，我能够找到一个。 呃，神子，我能够找到帮助我的，所以我们怎么样讲，也就是从一个利己的角度来找这个信仰，我们都是就是要满足自己就对了啊。所以当我们要去满足自己的时候，啊，找到这样一个有求必应的神，从这样的一个呃困难啊、问题啊、限制等等里面。 啊，能够呃得到帮助，是我们每一个人都要的。所以你甚至会发觉到，就是说一些的地方、一些的教会啊、一些的机构等等，就是你会发觉到，甚至有一些人他也不是基督徒，但是他面对困难问题的时候，可能他自己有不同的管道去找了很多的帮助，但是结果没有得到这个帮助，啊，求助无门的时候。 哎呀，人家叫他来教会，人家叫他去参加一些聚会，他就算是他不信基督教，他也就什么，也就大进教会，姑且来相信一下啊。然后呢，那有些信徒就告诉他，哎虽然你不信啊，但是你今天你既然来了，呃，那你就要什么？那你就是要凭着信心咯，所以你就大胆的求咯。啊，他也就跟着大胆的求。 然后呢？假如是在当中呢这个过程里面，他求的时候呢，哎有或者没有，我们也不知道啦，哦，我们也不知道啦，哦，但是呢，假如是没有的话，啊，可能我信徒就会说，因为你没有专心求，因为你疑惑，因为你没有信心啊。所以啊，这样情况之下，哎，这个当事者可能他就说，哦，你说我没有信心啊，你说我不专注，那我就专注了。 啊，所以神职是有这样的一个宗派，就是说，哎，你去那个地方求啊，你一次不够显出你的诚心，两次不够，你去那边七次啊，七次哇，你就一定啊能够成就的啊，就显得出你付出、你认真、你专一、你有心机，所以七次啊，那个神啊，基督教的神啊，啊一定啊给你应允的结果，是不是这样呢？哎。 说实在，事实也不是这样，所以这些不信的有这样的一个问题。那来到我们信的呢？如果你来到呃这个信仰里面，你是信的，但是呃有些时候你可能真的是没有这样个专注，你可能真的是没有信心。但是有人告诉你这样的一个经文，哇，你不要疑惑，你要大胆，你要专注啊，你要认定。 看求，看看求，啊啊，这样的信徒啊，可能原本的信心也不大，他也姑且的一试，那是不是这样的信徒呢？啊，他在安德圣经这样讲，他是不是就是必然，也就是有求必应呢？啊，那当然还有一些信徒就是信心很大的咯，啊，信心很大，他就是这样求求求求求拼命求，啊，他。 就是所谓的七十七个球啊，是不是就一定有求必应呢？所以不论是信，无论不信，或者是小信，或者是真信、大信，是不是你所求的一切，神都必然应验给予你呢？实实在在的，我想这不一定是。 不一定是你来到上帝的面前，你如此求，啊，上帝就给予你。当然，一个原因，那圣经有说过的，就是你求你得不着，是因为你乱求，因为你求，你都是求，按照你自己的心意，按照你自己的欲望，按照你自己想要的，啊，你可能在当中有晃求，有贪心求。 然后有不合上帝旨意的求，所以这些乱求全部不得啊。另外一个呢，其实是今天的一个重点，我们要很注意的、很注意的，那就是什么呢？是因为在这个经文里面说什么？你们中间若有缺少智慧的，就应当求呢，后赐于众人也不测制人的事，主就必赐给他。这个经文。 五道八节其实讲有求必应，是求什么？其实是求智慧，是求智慧。但是我们来到上帝的面前呢，其实很多时候我们就是要求求着我们私欲的，求着我们的困境，求着我们的面对困难需要，求到我们的需要。其实我们求的很多层面呢，其实都是属于世界性跟物质性。 各方面的，而不是按这个经文所说的求智慧。其实也就是说呢，那也就是说，有教会也好，有信徒也好，对于这个经文的这个错解啊，对于这个经文的这个滥用啊，断章取义啊，就是没有清楚的看到第五节这个上下文。你们中间若有缺少智慧的， 就应当求那后赐于众人也不测之人的神主，就必赐给他，赐给他什么？赐给他智慧。但是福星啊，我们问问自己，那到底我们来到信仰里面，我们多少时候就是求智慧？求智慧，明白上帝的旨意；求智慧，明白人生的意义；求智慧，去爱神、爱人呢？其实我们很少。 我们很多时候都是求物质层面的这个需要，然后呢，在这个经文呢，我们就是啊有断章取义，然后误解经文，然后常常就这样的套用这个经文，然后让我们来说我们的神是有求必应的。说实在的，神是要我们求智慧。 求智慧，明白上帝的旨意；求智慧，怎么爱神爱人；求智慧，让我们的生命丰盛。而在这里，这个经文呢，其实呢，不是告诉我们，哦，你求无耻的事。所以有些时候乱乱解释圣经。 结果呢？有些人就是按照你所说的，我没有信心，我就凭信心。你说我疑惑，我就不疑惑。你说我不专注，我就呃专注。那你说我没有认真求，我就常常求。但是结果为什么我得不着？是因为我不属灵吗？是因为我没有认真求吗？是因为我疑惑吗？其实都不是，因为这个经文。 所讲的求是要求智慧，这是神今天对你说的话。我们来到上帝面前，缺少智慧，向神求，神一定给你智慧的。我们一起祷告，天父上帝啊，我们祈求主你帮助着我。我们人都是非常的有限的。 这个呃不足，所以很多时候我们面对困难问题，我们真的是要找到一个无限的神，能够在当中帮助我们、开导我们、帮助解决我们的各种的问题。但是很多时候我们真的是会乱求，很多时候我们只关注的就是在物质层面的事情上。其实我们在这个经文里面明确的告诉我们，我们要在里面求的就是求智慧，因为当我们懂得。 你的智慧明白你的旨意，我们来到你面前的祷告的时候，我们就不会乱求。那我们不会乱求的时候，那我们相信上帝按照上帝的旨意求，上帝也必一定会赐给我们，也必一定会有求必应。所以我们祈求主，让我们明白如何解释圣经，让我们不妄求不乱求。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 你的参与，我的动力。如果还没有订阅，请订阅，举手之劳。那转发就是宣教哦，你可以发给其他啊基督徒，他们也得到帮助。你当然在留言区写几个字，算是给我鼓励吧。